numara kurya ugahaga ukamara eh. kubaka amazu mhm. meza ukayabamo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe mm. n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru natunguwe ntangazwa n'ibintu imana iherutse kumbwira bimeze bitya yego imana irambwira ngo dore igitangaza kirimo giteye umubabaro mhm. kigatera agahinda imana irambwira ngo dore nkoze aka kantu gato maze gukora aka kantu gatoya imana irambwira ngo none ko banyimuye bakaba banyibagiwe aka kantu nkoze akaba ari gato bazi neza ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi inzara y'imyaka itanu inzara y'imyaka itanu yego mhm. irambwira ngo kandi iyo nzara ndayibaza none se ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi uvuga nibi imana irambwira ngo imana izatwegereza ibyago biruta ibyo tuvuyemo kugira ngo tuyegere kuko nimba ari aribyo bizajya bituma tuyegera dore ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi bije birushijeho kuba bibi umuntu wese ukunda u rwanda akaba ari umunyarwanda akaba ari umurundi cyangwa umuntu wese ukunda u rwanda hmm. akaba akunda u rwanda n'abanyarwandakazi akaba yarabyariye u rwanda inshuti yanjye vode umuntu wese ubishoboye ibi mvuga ndaza kubivuga nta mbebya nta bwoba mfite gushira amanga umutima wanjye utuje kuko ibyo mvuga nagiye kubona nabonye imvura nabonaga mm. inzu ziri guhirima mm. izindi mbona ziri gutengukirwa mm. ijwi ry'imana rinzaho rirambwira ngo ibyo twita umunezero nibyo turi kwita amahoro mm-hmm. reka mbabwire ngo ni umwanya w'ibigano byacu turagarutse muri gahunda z'ibi biganiro reka ngushimire aho waba uherereye hose udukurikiye uri hano mu rwanda ushobora kuba udukurikiye uri i burundi tuhakugira abakunzi benshi ndetse n'abavandimwe bari muri diaspora mu bihugu bitandukanye yaba ari hano ku mugabane wa afurika nka za mozambique zambia zimbabwe za malawi aho hose ndetse n'abari i burayi no muri amerika na za australia aho hose reka amabwenge amahoro y'imana abane namwe kuri kamera n'ubundi ndi kumwe na bavugirije evangeliste profete adiriye ah. <laughs> eh. nanjye byarangiye umbatije nyine nareyakiriye hmm. eh. hmm. muriyakiriye nareyakiriye ikibazo bararembye ngo akarimi kabi gasemera agasaya gasehera agasaya agasaya eh, ni njye wikozeho nyine reka niyakire <laughs> baravuze eh. ngo ngo ngo ngo ngo ni wowe ngo ngona ngo ntiwiririre ngo ni wowe wiyishe evo yesu ashimwe yesu ahimbazwe ni amahoro masa ni amahoro rwose turashima umwami yesu imana ihabwa icyubahiro turi aho hmm. ubugingo ni buzima hmm, icyo nicyo kijya kima ihumure mu buzima bwanjye hmm. Eh, ide ngenderaho cyangwa umurongo ngenderwaho ni uko mpirimbanira ko ngomba kwera kandi nkezwa ubugingo bwanjye bukaba ari buzima mm. iyo rero nabyutse ibintu byose birashoboka mm. gukira birashoboka n'ukize gukena birashoboka urwaye gukira birashoboka cyongeyemo ako kantu ngo n'ukize gukena birashoboka se urashaka ko abakire baba bakene none se aho ibintu byiriwe ataba ariho birara eh. buriya isi isi nta kintu wabigira nta kimenyane igira ntiyakubwira ngo ndakuzi ngo twariganye isi iyo umuntu yose yakonka vuba kuko ntigira ikintu waba hari igihe igucutsa niyo mpamvu ufite none ataba ariwo ufite ejo niyo mpamvu kera ubu muri uyu mujyi wa kigali twakoze twumva kwa rubangura hmm. ahandi ngo ni kwa kabuga hmm. ariko ubu haje na makuza haje na siti tawa <laughs> haje na tedemiri hmm. haje na shike <laughs> nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka inshuti bavandimwe mugani wa padiri ni nako n'ubuzima bwevera wa buri munsi burahinduka abize abize ibijyanye n'imibumbe bakubwira ko isi iteretse ku mazi ariko ngo hari ikintu ngo gicara ngo kizingu ngo kizenguruka isi ziteretse ku mazi eh, ngo isi ni amazi ngo ni umubumbe ngo ni amazi rero niko bavuga ntabwo iteretse ku mazi eh, abize siyanse niko bavuga hmm. noneho rero uko ubuzima bwe ko iteretse mu kirere eh, isi iteretse mu kirere noneho hasi ni amazi Eh, mu bigize isi mo imbere harimo n'amazi ubwo ni iby'imana ikora ntawamenya uko <laughs> uko biri ubwo rero uko ubuzima buhora buzenguruka buri munsi hmm. ni nako n'imibereho yacu ihinduka buri munsi uzabireba hmm. hari igihe uba ufite ibihumbi icumi mu kanya mu kanya ukabwira umuntu ngo wampaye ngo bitanu sha ngo ko ntabyo mfite hmm. iziratiza ntabwo itanga iyo aza kubitanga abantu benshi abakire benshi bazagura urupfu abandi bakagura akavuga ati etaje sinzayivamo mpaka n'abana banjye ubu hari abantu baba barafashe urupfu matepu bakaba bati warupfu ndagufashe mfite ifeza mfite izahabu ndameze neza ndanezerewe ntabwo nzapfa akagura urupfu rwaza kumureba rukamubwira ati ariko se ni igice ushaka akira nkongera amafaranga hmm. ariko ntiwabona ukirugurira ntiwabona ukirugurira hari igihe urupfu rutuma ruza rwose rukaza rwira ivu umugani wa ba bandi bakavuga ati uyu munsi ntabwo uri bunshike turajyana hmm. Hmm, ngahe nguko eh. hmm. mu rya ba bandi ngo isi nikonsa ngo uzonke vuba kuko nta kene wabigereje zagucutsa eh. eh. kwa yesu niho haba uburuhukiro budashira niyo mpamvu muri mbyo yaravuze ngo niyo abizera bazajya kuba mm. aravuga ngo muri iyi si ntaho tuzakirira aravuga ngo nta hantu kuri isi si hatagerwa n'umubisha mm. ngo ibibi ntaho twabihungira ariko aravuga ngo mu ijoro tuzimana n'umukiza aravuga ngo yesu niwe ugira amahoro urupfu n'ibyago niwe ubitsinda abashaka ubugingo budashira ni mu mwiringire mu kinyarwanda mu kirundi bavuga kwizigira ni mu mwizigire azabarengera mm. ngahe nguko aha adire niki rero kijya kikunezeza mu buzima bwawe ikintu kinezeza hmm. kijyanye n'ikizi <laughs> mu buzima bwawe nyine ese eh, ntabwo ugira ikintu kigushimisha ikintu kishimisha cya mbere hmm. ni ukubona njye n'umugore wanjye tubanye neza hmm. ikindi cya kabiri ni ukubona abana banjye ari bazima bose ntuzi ko bibiri ivuga ngo ubutunzi bw'umuntu Eh. ubwo umuntu ni naho n'umutima ububa hmm. icyo kiri mu bintu binezeza uvuga ngo umutima wawe rero uba uri ku muryango wawe hmm? umutima wawe uri ku muryango wawe none se none se ninde se utawubaheze vuba hmm. umutima wawe nawe uri ku muryango none se ushatse kunyumvisha ko ahantu hose umutima wose uba uri ku muryango wawe ngewe rero umbajije ibinezeza eh. ikintu cya mbere kinezeza utaza kunjijisha ubusa ntabwo wumvisha ibyabaye kuri platine platine se eh. Mm. birasa hari aho bitaba ntaho eh. bitaba n'iwawe eh, byahaba iwanjye ni mu ijuru se ndacyari mu isi iwanjye ntabwo ari mu ijuru ndacyari mu isi niyo mpamvu iyo mbona ari bazima mm. nshima imana ikindi cya kabiri kinezeza mm. ni ukugenda mu mutima wanjye nta umutima unshira urubanza noneho gahunda nawe ni ukujya gupimisha abana yewe se eh. oya nzabapimisha iki se ntacyo nzabapimisha kuko nizera imana kuruta abantu <laughs> eh, kuko na ziriya adn nabyo eh. umuntu abishatse ngewe mbona ataba ari ngombwa ko banapimisha eh. ni ibikurura amatiku <laughs> ubu se hari n'abantu tujya tuvuga ngo ngo abana banjye hmm. ngo uzagende ngo wa mugore we ngo ndakwirukanye ngo usigire abana mhm. ngo abana banjye ngo bareke hmm. ubu koko dushyize mu ijanisha hmm. abana bari abandi umugore umugore utwite inda amezi icyenda hmm. akonsa umwana imyaka ibiri hmm. cyangwa tuvuge ubungubu barasirimutse mu kabwibwi ubungubu aba ababosi kugira ngo amabere yabo atagwa n'ibyumweru bibiri cyangwa uwakabije cyane amezi atatu ugifite ubumuntu mo gake ufite amafaranga amezi atandatu hmm. ariko haracyariho n'ibihumbi birindwi bitapfukamiye bayare niba mvuga uko nguko hari abagera ariko ubundi umwana yo yose neza utamukurikije ubundi ni imyaka ibiri eh, noneho umubyeyi wongeje umwana imyaka ibiri akanamutwita amezi icyenda nyir'umwana ninde ntuzi inda yarayiteye mm. none se umugabo we eh? yayitera heza yayitera atabonye ayitera reka mbe nka ba bandi <laughs> ufashe kadi yawe ya etm ukagenda ugashyira muri etm mashini amafaranga akaza ayo eh. mafaranga ni cyangwa ni ayawe ni ay'umuntu none se none se uraza kuvuga ko abadamu ari ari ari kwari ugutebya nuko wari ushatse guhengamira ku badamu cyane ubundi abana ni ab'umugabo n'umugore abana hmm. ni n'umugabo ni ab'umugore n'umugabo eh, hmm. ariko kuki tuvu ah, none se kuki ujya wumva abantu bavuga ngo abana banjye ngo abana ni ab'umugabo ngewe mbona gupepesha nkange kuri kote yanjye ariko ariko kuri kwanjye kuri wowe mm. mm. abana nawe umugore ntigukuyeho ukwabo sibyo abana ni abanjye na madamu mm-hmm. kuri njye nawe mm. ariko tugiye kujanisha mm-hmm. nkareba uburyo madamu njyajya avunika sibyo ngewe reka nabyaye akana kageze amezi arindwi mba ndagakurikije urumva akarindwi ngo nabyaye gafite umwaka n'amezi atatu mba undi umukurikiye agize umwaka n'amezi atatu nyina bafite indi nda hmm. yego hmm. kandi ngewe mba ndi kujya kwigisha nkajya gusenga nkabwiriza hmm. madamu niwe uba uri bana akora iyo mirimo hari umurimo yavuze ngo mama wambyaye nakwitura indirimbo urayizi ni yande ko kasiyani ah, ah, ah, hari ibintu nk'ibyo n'ibyo hmm. ababyeyi rwose hmm. bakwiriye kubahwa hmm. mugari wa babandi e, erega adire hari umuntu ushobora kumva avuga ati ku mezi arindwi umwana namukurikije ku mwaka n'igice namukurikiza agatandatu wabona ejo urubyaro agahita avuga ati wagiye uburenganzira bwanjye se ni amahitamo yanjye <laughs> kuruboneza no kutaruboneza eh. ni amahitamo yanjye eh. umutimanama wanjye nubimbwira eh. nzabikora rega abantu bahita bibaza ngo iyo ukurikije umwana w'amezi arindwi kiba ari ikibazo ntabwo ari ikibazo ubu usengeye umwana imyaka icumi ataramubona hmm. nanjye umukurikijeho amezi arindwi ufite ikibazo ninde <laughs> ufite ikibazo cyane nende eh, ndagutse mm. <laughs> ntabwo ari ikibazo mm. ngenda imfubyi itagira mama itagira data eh. si byo mhm. nashatse mu muryango nisanga nshatse mu muryango ufite mabukwe mm. ego nza guhura n'ingorane ntaza kuvuga aka kanya nazo ego ubwo rero iyo ndebye umudamu wanjye nkabona n'abana banjye mba mbona ari ishami ryashibutse kuri njye nshingiye n'amateka naciyemo n'aho imana inkuye ahubwo igihe cyose nsabira abantu batarabyara imana ibahe kubyara hmm. udafite umwana wese ni ukuri mu isengesho musengeye aka kanya hmm. imana iguhe gusama mu izina rya yesu waba umaze umwaka waba umaze amezi atandatu waba umaze imyaka icumi imana mbikwatuyeho nk'umuntu ujya ubisengera mm. nzi n'uburyohe bw'umwana yego mm. ndabyatuye imana ibibohe nubwo abana bose ari abana ariko abana bose umwana araryohe vuba wowe mm. si ubizi yego nawe urabizi ubwo rero ibya adeneyi uwawe yakunanira n'utari uwawe yakunanira Eh, wawe yakunanira n'utari wawe yakunanira ubu ko nakuze nitwa cya kindi ubu ndi gukorera imana mm. Eh? Mm. none si yo mama akiza kungira aza kunyuzamo igisi mm. eh? ninde si uba kuri social media ninde muba mwatumiye ariko imana itumenyera kure yari izi ko mu rukiryi rwa mama hazavamo n'abarure madereye mukanamuhimba n'abavuga irije imana ikabikora ni ibyitiriwe imana ni umugambi w'imana ntabwo ari imbaraga zanjye ibyo yego ngahe nguko hmm. ngahe nguko adire urakoze cyane uyu munsi rero wari udufitiye ubutumwa nari mfite ubutumwa ariko numva twasenga nubwo twaganiriye yego twasenga ubundi twinjira mu butumwa hmm. imana nziza imana ikomeye imana ivuga bikaba imana itegeka bikayumvira irinda ijambo ryayo niwe mwami waduhamagaye waduhamagaye kugira ngo tugukorere ni wowe wera kandi ni wowe ukiranuka ujya ukora imirimo yo gukiranuka ujya ukora iby'imbaraga ujya ukora iby'ubutwari urakora kandi waravuze ngo data arakora nanjye ndakora na bugingo n'uyu munsi n'aya masaha urakora n'ubu twabonye imirimo yawe mwami twibyuye turahumeka umwuka w'abazima nyemerera aka kanya ubwo ngiye gutambutsa ubutumwa ku isezerano tv uyagurire imbago mwami ndasengera umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa bwiza kugira ngo ahembuke yuzure umwuka wera uturinde kuvuga ibyo dushaka aho guhimbazwa uri muri twebwe tuvuge ibyo ushaka ku bantu bawe ndetse no ku bana bawe kandi imitima yose idukurikiye yariguye umwuma yongere yambara imbaraga urakoze kirisito mungere utaragirira ibihembo amen mm. aha adiriye urakoze cyane umwanya rero noneho wawe ah, urakoze kuki ufite iyihe ntego ubutumwa bwanjye ni ubutumwa bwa yesu kirisita ahubwo yego mm, ubutumwa bwose aho buva bukagera bugira parite eshatu hmm. ubutumwa bwiza ni ububwira abantu ubwami bw'imana bubakumbuza mhm. ijuru bukababwira iyo bava n'iyo bajya parite ya kabiri ni ububahumuriza bukababwira ngo ni muhumure kandi nyir'igihugu hmm. abajyana mu kirahari akabizeza kandi akabakundisha ibyiza byo mu gihugu parte ya gatatu ni ubuvuga kondisiyo z'ubwami kondisiyo z'ubwami ni ukwihana ibyaha mm. iteka ryose imana y'intumwe naba igituma ba nyabo ntabwo ubutumwa buba bushingiye kuri paraleli imwe yego mm. buba bufite parte ebyiri mm. ubutumwa bwiza rero mfite ni ububwira abantu bucyaha abantu iby'imana yambwiye uraza kudusomera igitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu bice makumyabiri n'umunani na parida ibice birindwi mhm. ibice umunani ubutumwa bwiza igitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyanditswe na mose ibice umunani mhm. uduherere ku murongo wa gatandatu noneho tujye twakinjira muri mesaje yego haranditse ngo dusome mu izina rya yesu ujye witondera amategeko y'uwiteka imana yawe ujye witondera amategeko y'uwiteka imana yawe ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe yego kuko uwiteka imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza mm. kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire mm. bitembera bidudubiriza mu kirombe no ku misozi mm-hmm. ni igihugu cy'ingano na seyiri mm. n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki hmm. ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure ntuzagire icyo ugikeneramo hmm. ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa uzarya uhage uzashimira uwiteka imana yawe igihugu cyiza yaguhaye hmm. wirinde ntuzibagirwe uwiteka imana yawe mhm. ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi mm. numara kurya ugahaga ukamara mm. kubaka amazu mm-hmm. meza ukayabamo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe mm. n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya egiputa mu nzu y'uburetwa uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya egiputa mu nzu y'uburetwa amen aha mesaje imana rero yampaye evo ni ikivuze irimo amayide menshi ariko ndaza kugerageza mvunagure kugira ngo bigende neza ah, ndahera kuri ibi bintu imana yabwiye abayisiraheli igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ubundi ngo nandi mategeko byabwiwe bande byabwiwe abayisiraheli cyangwa abayisiraheli biturutse muri kondisi y'Imana yahaye ba sogokuruza wabo imana irabahamagara ibaha kondisiyo ibabwira ko izabavana mu egiputa ikabajyana i kanani imaze kubasezeranya ko izabajyana i kanani bageze mu nzira bahuramo hagati bahura n'ubutayu bageze mu butayu bibagirwa kondisiyo ndetse n'amahame z'iby'imana yabahamagariye n'ikimana babwiye batangira kwimura imana bimuye imana batera imana umugongo imana itangira kubahana kugera kuri sitepu cyangwa ku rwego imana yabwiye abayisraheli irababwira ngo igihugu narahiye ubwo nihuse cyane kugira ngo ngane kuri mesaje kuko ndashaka kubwiriza igihugu narahiye ba sogokuruza banyu sokuruza wanyu aburahamu ariwe aburahamu nkamurahira nkamubwira ko ari igihugu nzamuha cyari igihugu cy'amasezerano ariko narirahiriye ndi mu ijuru ndavuga ngo umuntu wese uzansuzugura nanjye nzamusuzuguza iteka n'umuntu wese uzanyubaha nzamwubahisha iteka kuva ku buvivu ukagera ku buvivure icyo gihe nzaca iteka ariko uzansuzugura nzamusuzuguza iteka kuva ku buvivi ku buzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure iteka aho niho rya jambo rye tujya dusomera ngombora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buvivi n'ubuvivure imana irababwira ngo nababwiye ko nzabagirira neza murangije umurengura urabica mwirengagiza ko njyewe n'abakuye mu gihugu cyarimo inzige kirimo inda harimo mugiga abana b'imfura nkabica ku bwanyu ibyo bikarenga nkabambutsa inyanja itukura ntimwaboneraho ubwenge ngo mwubahe imana umuhimbura batera, muranyibagirwa muvuga ko ntacyo mbamariye mumaze kuvuga ko ntacyo mbamariye amazi y'imara yashariraga nyahindura amazima bigera kuri sitepu aho ngaho mpabakura ngewe mbagaburira mani nemera ngo uhe ibyo kurya by'agahimano nkugaburira manu nkwicisha inzara kugira ngo uzibuke ko ndi imana yawe evo ngana ku musozo kugira ngo ane kuri mesaje ngo imana ibabazwa n'ibyo imana yabwiye abayisiraheli n'imirimo imana yakoze uzi ko abasore batizeraga imana nk'imana itanga ubugingo bayizeraga nk'imana y'imirimo ni nayo mpamvu n'igihe cyose iyo bajyaga ku rugamba bagatera ngo iyo batsindwaga baravuga ngo ntabwo ari twe dutsinzwe ahubwo ni imana y'abayisirayeli itsinzwe ngo imana igahora irwana ishyaka ryo guhagarara ku izina ryayo ntitsindwe ibyo bintu bibananira kwizera imana anyway icyo nshaka kuvuga ntabwo ndi kubwiriza ariko ngana kuri bazi fayinari byarangiye imana ibavumye irabahanira babwira ngo muri mwebwe ubwo mvuze ba bayisirayeli bagiye gutata i kanani cumi na babiri bose bazana icumi nkuru y’inshamugongo havamo uwo bita yosuwa ndetse na karebu barangije bazana inkuru nziza baravanga igihugu iteka dusezeranyije tuzakibamo kandi amakomamanga iby'imana yatubwiye byose biriyo ariko nimba uwiteka twishimira tuzabarya nk'uko umuntu arya iki arya imitsima mm. si icyo nshaka kwigisha kuko ntabwo naje kwigisha naje kuvuga ubutumwa imana yampaye mhm. evo noneho imana itubabwira ngo mwese ndabavumye nzagenda mbica mm. ariko sinzabicira icyarimwe nzagenda mbica ruto na ruto ruto na ruto mm. keretse yosuwa umugaragu wanjye na karebu yosuwa mwene efuni na karebu mwene ego nibo bazajya mu gihugu cy'amasezerano mm. n'abandi bazabakomokaho mm. uhereye ku myaka cumi n'umunani ukamanura ni mwebwe muzajya mu gihugu cy'amasezerano mm. abandi bose bari munsi bari munsi y'imyaka makumyabiri bareje imyaka makumyabiri mwese nzagenda mbica kubera ko mwaranyemuye noneho rero mu gutegeka kwa kabiri niho imana yabihanangirizaga nibwo twasomye aya magambo imana ibaha mesaje irababwira ngo ntimuzibagirwe mwebwe mukora ibyo basona ba nyoko bakoze kuko barangomeye hmm. noneho evo mesaje imana yampaye irakomeye mhm. iteye itya rero yego mvuye mu ijambo mbabwira to mhm. n'ikintu imana yari igamije hmm. imana tumaze imyaka igera muri ibiri cyangwa itatu itini demiri venti itatu hmm. turwana na covid 19 ndetse n'inzara by'umwihariko ku isi no mu rwanda muri rusange kovide mm. ivaho imaze kuvaho isimburwa n'inzara sinzi niba ubyibuka nigeze nza kuvuga ubutumwa mm-hmm. imana irambwira ngo ntiturwane na kovide covid ntiduhangayikishe ndababwira ngo hagiye kuzaduka ikindi cyorezo cya kabiri kitari kovide mm. nibwo hahise haza indi kovidi iriya nani ngo ya kabiri sinzi ukuntu bayise icyo gihe naraje mbwira abantu ngo kovide ntibahangayikishe ngo ibarye umutima ahubwo musenge uburyo abantu bagiye kugwa umwuma mu buryo sipeshali no mu buryo buri puratike dusengera inzara yo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri sinzi nimba ubyibuka ndabyibuka twe twicaye hariya noneho rero imana irabimbwira mm. ntabwo nakwishimira ngo inzara yaje kuza ikiro cy'umuceri aho cyaguraga bingahe ibiro makumyabiri na bitanu by'umuceri bikagura ibihumbi mirongo ine n'umunani mirongo itanu mhm. ntabwo nakwishima nkome mu mashyi ngo ibyo bintu byarasohoye mm. aho kuko twagiye dusenga imana hamwe na guverinoma imana yaragiye irabakoresha imaze kubakoresha yego ubu hashize ibyumweru bigera kuri bibiri cyangwa bitatu hafi aho ngaho ngo bagabane uyu muceri nubwo bamwe batarabishyira mu bikorwa niyo makuru duhabwa mm. bagenda bavuga ariko bagenda ngo basuzuma ko byagiye mm. mu buryo hashize ibyumweru bigera kuri bingahe kuri bibiri cyangwa bitatu ikintu rero gitumye mvuga ibyo byose abanza kwisegura natunguwe ntangazwa n'ibintu imana iherutse kumbwira bimeze bityo yego imana irambwira ngo dore ibiryo n'ibyo abantu bavuga ko bigabanutse biragabanutse kandi koko imana yarabikoze turayishimira ko ari ikiri gukora mhm. si byo si umuntu yashima ariko igitangaza kirimo giteye umubabaro mhm. kigatera agahinda imana irambwira ngo dore nkoza aka kantu gato maze gukora aka kantu gatoya ariko ikintu gitangaje cyantunguye nyine kikanangaza imana irambwira ngo dore abantu bahise ko bantera umugongo hmm. kubera ko ibiciro kubera ko ibiciro bigabanutse mbaza imana ngo banteye umugongo gute baguteye umugongo gute imana irambwira ngo bahise bajya mu gahugi mhm. bongeye kujya mu gahugi bagiye mu byabo hmm. nyamara baranyibagiwe hmm. kugera ku rwego abantu benshi turimo muri iyi minsi ya none bahise bigira mu byabo hmm. bajya mu mafaranga yabo bajya mu mabizinesi yabo uwasengaga rimwe arabiparika n'uwasengaga kabiri arabiparika kubera ko akanda imana ikoze gato gusa noneho rero ntangazwa hmm. n'icyo kintu imana imbwiye ndayibaza amana uvuze ko bagiye none se aka kanya ibiryo bitaranamanuka koko uvuze neza ko bagiye ibyo mbwiye ni ukuri imana irambwira ngo dore igitangaza imana irambwira ngo o kugira ngo bansenge banshime hmm. ahubwo banteye umugongo hmm. imana irambwira ngo dore mbarinze inzara y'imyaka itanu inzara y'imyaka itanu yego mhm. irambwira ngo kandi iyo nzara yari kuba mbi kurutaho aho tuvuye mhm. imana irambwira ngo none ko banyimuye bakaba banyibagiwe aka kantu nkoza akaba ari gato bazi neza ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi mhm. numva ndikanze numva ngize ubwoba hmm. mbaza imana rero ndayibaza none se ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi uvuga ni ibi imana irambwira ngo igituma imana ikora ibi cyangwa igituma ibyo bikorwa byose bikorwa ntago aba ari ukugira ngo tuyitere umugongo hmm. ntabwo imana yima abantu ibiryo ntago mu ijoro ari kwa potine na evo mm. nta nubwo mu ijoro haba amatiku mm. mu ijoro ntabwo batwima ibiryo kugira ngo babirye mu nago ntabwo barya mm. ahubwo ushobora kwibaza n'abantu badukurikiye kuko ndabizi neza kuri ijisho ry'umunyamakuru n'ijisho ry'umuturage bakibaza ngo ibintu uvuze n'ibintu hanura mu ijoro ko batarya imana kutwima ibiryo no kugira ngo abantu barye inyungu zayo nibi inyungu imana ibifitemo ni hmm. dore igisubizo rero kirimo igisubizo kirimo ibintu byose biba cyangwa biza mu nzara imana ibishaka ishimwe no mu bisubizo imana ishaka ishimwe hmm. kuko umubabaro wacu n'ibigeragezo byacu nimba tubicamo bikadusunikira ku mana ntacyo bitwara imana n'ibisubizo byacu nimba bidusunikira ku nyungu z'imana imana ikabona ishimwe no kunezerwa mu mashimwe urumva kudushimisha nta kibazo bitwaye ariko nimba mwishimwe ryacu kugira ngo twebwe abantu turuhuke kuko twari turushye imana iburamo amashimwe ahubwo igasanga abantu bari kujya kure imana izatwegereza ibyago biruta ibyo tuvuyemo kugira ngo tuyegere kuko nimba ari byo bizajya bituma tuyegera kuko biratangaje nimba ari ikintu kibabaza imana kigatera imana nimba nabyita umubabaro kigatuma imana ibabara ni ukubona imana irema abantu igaha abantu kuyikorera ikabagirira neza ariko ntibibuke ko ari imana ibikoze urugero u rwanda rwa none rurarabije kurabya mbese ruratengamaye tumeze neza turashima imana aho ikuye abanyarwanda n'aho itugejeje mu buryo bwose haba mu buryo bw'imihanda mu buryo bw'iterambere ryose ariko gitangaza kirimo mu buryo bw'umwuka twabaye abo kuramizwa amata y'umwuka mu cyimbo cyo kugira ngo tubwirize ubutumwa ahubwo turi kuramizwa amata y'umwuka nta mana usanga imana y'iki gihe n'abantu fokasinga kugira ngo dusenge kugira ngo duhabwe ibyo kurya by'inda duhabwe ibyo kurya by'inahangaha ariko ugasanga umuntu w'imbere mu buryo bw'umwuka imana iri kumubura hmm. nibwo rero imana ibabazwa n'ibindi imana iba yakoze aribwo imana ihagurutse abakozi bakaza bagacyaha ari niyo mpamvu imana ibitubwira ntabwo imana itubwira ngo ibyenda kuzaza nyuma nubwo ntarabivuga ntabwo imana itubwira ibingibi kugira ngo ngo yishimire ko duhura n'amakuba uyisomye bibiriya n'abandi imana yagiye ivugana nabo ugasoma ugahera mu isezerano rya kera ukajya no iteka ryose imana yagiye iteza abantu ibyago n'amakuba kuko banze kuyumvira bakanga kuyikorera ndetse bakanga kuyumvira bakanga kugenda uko imana ishaka imana ikabahanisha umuruho ndetse n'ibyago n'amakuba ayo makuba n'uwo muruho bikegereza abantu imana ari nayo mpamvu abayizirayeli bo babimenye nk'iyo bajyaga ku rugamba ngo bajyaga kubaza imana ngo mbese dutere uraduha gutsinda ngo imana yabyanga ntibajyeyo ngo iyo babyanga imana yabyangaga bakajyayo bahuraga n'ingorane none icyo nshatse kuvuga ni iki kugira ngo ngane kuri mesaje mvuge mesaje imana y'icyo yambwiye nshatse kuvuga kuntu imana yambwiye ko abantu bayiteye umugongo biratangaje nimba umuntu ashobora gusenga umuntu ashobora gusenga agakizwa ashaka umugabo ariko ntashaka imana itanga umugabo agasenga imana akajya akayobora ikanisa cyangwa akayobora itorero atagambiriye kugira ngo akire ahubwo abwambiriye kugira ngo imana imuhe amafaranga imana imukirize umwana bwa burwayi bwakira y’amafaranga yashakaga yaboneka imana data ikamubura aha nibwo rya jambo ujya wumva bavuga ngo imana zanyu ntago bibiriya ntigo ngo imana yanyu ngo yabaye imana yenda ntabwo ikiri imana yanyu kuko uzi ko nigeze mbwira abantu imana yabaye mesaje irambwira ngo ntabwo abantu bakiyisenga basigaye basenga imana y'abagabo abandi bagasenga imana y'amazu niyo mpamvu bafokasinga ku nzu zamara kuboneka bagatera imana umugongo rero imana iravuga ngo aka kantu gato gakoretse kuko bakwiye kuyitera umugongo imana irambwira ngo none se ko mbarinze inzara y'imyaka itanu nkaba mbikoze nkaba nkoze imirimo abantu mbarinze kugumwuma abandi nkaba mbarinze kurwara umwere none se koko bagakwiye kunyitura kunsuzuguza no kumpemukira no kunyitura inabi aho kugira ngo banyegere basenge banshimire bagakwiye kunyitura donke kuva imbere yanjye nibwo imana irambwira ngo none se bazi ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi mbaza imana noneho ndayibaza ngo none se mana ibigiye kuzaza hanyuma y'ibi uvuga ni ibi kuko imana ivuga hashize ikavuga mu gihe ikavuga no mu bihe yambwiye hashize rero mu gihe ivuze ni ibi ngibi imana ikoze noneho mu gihe rero ubwo niho tugiye kuzaza niho ngiye kuvuga ahazaza nibwo yambwiye ngo ibigiye kuzaza ya ndirimbo urayizi ivuga ngo mbese torero aho mujya mwibuka ko tuzatungurwa mbese torero aho mujya mwibuka ko tuzatungurwa ndumva uyizi niya yindi ivuga ngo dore ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi bije birushijeho kuba bibi ibikomeye ko bije uzatakira he yaravuze ngo iki gihe turimo si icyo gukinishwa kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe mana yimuwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi paul yavuze ndumva uyizi mm. imana irambwira ngo ibihe bije birushije kuba bibi byo tuvuyemo mm. nubwo turi mu gacu k'umuceri turi mu gacu ka kawunga turi mu gacu k'amajyambere u rwanda rukaba rutengamaye ariko ibije bije ari bibi kuruta ibyo tuvuyemo mu kindi kinyarwanda kugira ngo abantu basobanukirwe nimba tuvuye mu nzara imana ikaba itangiye gukora akantu gato nayo itarashira abantu bashobora kuvuga ngo none sadiriye kuri kudukanga ukaduhamura imana ni so hari n'abajya bavuga ngo muri komantere ngo imana ngo si nyoko ngo imana si ingome yego imana si ingome ariko icyo umuntu abiba ni asarura kandi koko uhereye ku bwa ukageza mu iki gihe cya none ntabwo imana ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo nubwo imana ivuga ibyo ikaba ibikora ntabwo abantu begereye imana n'abayegera imana ijya ibakoza isoni ntabwo imana igitererana umuntu wegereye imana hmm. ibi rero iyo tubivuga ntabwo abakiranutsi bazarimburanwa n'abakiranirwa imana ibivuga kugira ngo tubahwiture mukanguke muve mu byo mwibwira mwirinde kwirara hmm. kuko icyizere kiraza amasinde hmm. ahubwo mwizere imana biragatsindwa ko wakizera rero ko rwanda reveni imisoro imanutse hmm. ariko ejo yazamuka igakuba karindwi biragatsindwa ko wakizera ko kawunga imanutse hmm. ejo yazamuka igakuba karindwi hmm. kuko imana niyo igena n'ibyo biciro twicara tuvuga ngo leta yabishyizeho ni imana ibigena kuko ibiryo bihari ibintu byagenda neza icyakora irabakoresha bagashyira mu bikorwa umugambi w'imana rero icyo nshatse kuvuga ivo yego uhereye ku mwana ukagera ku mu igikomangoma mm. ukagera ku muja ukagera ku mujakazi mm. ukagera ku mugaragu ukagera no ku ngaragu umuntu wese ufite ubwenge nahinduke mm. yegera imana kuko imana yarababwiye ngo nimwamara kurya nk'uko ibi bihe turimo ama agwiriye mu mujyi ifumbire iri isigaye itangwa na za zindi zose hmm. muzibuke kari ibyo nari navuze ku banyarwanda muzibuke ko amaboko yanjye yabikoze nimutangira kwiga siyanse mukankuramo hmm. muzibuke kari ari ngewe mani itanga siyanse hmm. nimutanga shimi na biyoroji mukankuramo muzibuke ko ubuganga bwanyu no kuvura nimutangira kujya gukora impinja no kurema impinja muzibuke ko ari Mana ibikora mm-hmm. nimutangira gukora amarobo n'ibindi ni urugero ndanze muzibuke ko ubwo bwenge siyansi mu mwuka mm. izahinduka inyuguti imibare n'ibyo mwiga byose ni muzibuke ko bizahinduka iki inyuguti anyway ngarutse kuri mesaje imana irambwira ngo ibikomeye bigiye kurushaho kuza hmm. nubwo turi mu mashimwe tukaba twegereye imana turi gukomanga ku gatuza ibintu birakaze yego hmm. muzibuke ko ari imana yabikoze icyo ni kimwe hmm. mu ndimo ndatekereza rero kuza kubivuga mfite mfite gahunda yo kuza kuvuga ubutumwa hmm. nibwo rero naryamye mm-hmm. bantu b'imana inshuti z'umusaraba hmm. umuntu wese ukunda u rwanda akaba ari umunyarwanda akaba ari umurundi cyangwa umuntu wese ukunda u rwanda hmm. akaba akunda u rwanda n'abanyarwandakazi akaba yarabyariye u rwanda akaba yararwa umugani wavuga ngo ingobyi iduheka rwanda ngo yaduhetse hmm. inshuti yanjye vode umuntu wese ubishoboye ibi mvuga ibi mvuga ndaza kubivuga nta mbebya nta bwoba mfite gushira amanga umutima wanjye utuje kuko ibyo mvuga nzi neza ko imana yabivuze ifite impamvu wambaza ngo sadire ko utangiye ugatanga abagabo n'abahamya ukavuga ati rubanda mwumve na rubanda rw'umwami mwumve ibintu ugiye kuvuga ni ibihe evo nagiye kubona nabonye imvura iki imvura imvura ntabwo nayibonye i kigali nta nubwo nayibonye ku gisenyi sinanayibonye ku gikongoro nabonye imvura kandi nyibona mu rwanda nimvuga imvura dore ko dusigaye dufite abasesenguzi basobanura iby'umwuka bihaye kubisesenguza iby'umubiri agahita ajyana muri siyanse mm. ndimwitiranye ubu butumwa nabonye imvura igwa mbona imvura iragwa imihanda ya kaburimbo imvura nyamvura hmm. mbona imihanda ya kaburimbo iratenguka iratenguka pe hmm. mbona inzu zose inzu ntabwo navuga zose nabonaga inzu ziri guhirima hmm. izindi mbona ziri gutengukirwa ijwi ry'imana rinzaho rirambwira ngo hmm. iyaba dufite ubwenge hmm. tukaba amaso hmm. twakagombye kureba kure kuko ibyo tuvuyemo n'ibyo turimo ibyo turi kwerekeramo n'ibyo bibi kuruta ibyo tuvuyemo satani afite umushinga ari gupuraninga wo kugira ngo ahombye abanyarwanda ndetse n'u rwanda aruhombye iki aruhombye ibikorwa aruhombye ibikorwa remezo mm. aruhombye n'imishinga abantu mu cyimbo cyo kugira ngo dusenge dusengera ibindi ngo twaguke nagiye kubona mbona uko tumeze nk'abana bari umwana uri kwiga kugenda umwana uri kwiga kugenda atera amadede mm. mbona nibyo bintu turimo tumeze nk'abantu bari gutangira mm. byatewe n'iki bizatewe n'iki kubona iryo yerekwa no kubwiga uko nguko hmm. icyabiteye ni uko abantu benshi abantu benshi ni uko turi kwimura imana ibyo twita umunezero nibyo turi kwita amahoro mhm. reka mbabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha amahoro y'abanyarwanda ijambo oya hmm. oya oya hmm. nta mahoro y'abanyarwanda aho Mm. ijambo ry'imana rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ko imana ivuga uba mm. ufite ubwenge akagira amakenga nareke dusenge namara gusenga ace bugufi yizera imana kuruta ibindi kuko mm. ibintu none ahangaha umuntu arabifite aho byiriwe si ho birara twagitangiriyeho ibyo twita umunezero twazaberutse amarira rero niryo jambo niyo mesaje imana yampaye ibivuze kugira ngo bigende biti kugira ngo imana iduhwiture kugira ngo twegere imana dusenge hmm. kuko nta nyungu n'imwe nta nyungu n'imwe imana yagira mu ibi bintu hmm. byo kuvuga ngo inzara izaza mbi kuruta iyo tuvuyemo nta nyungu ibirimo nta mugisha n'umwe imana yabigiramo ariko nitutumvira imana bibiriya yaravuze muri ezekiyeli iravuga ngo nuburire umunyabyaha ukamubwira ngo akureho ibizira bye ibyo byakanga kubikura mu mirimo ndetse no mu kazi ke ibyo akora wowe uzakarabe numara gukaraba urubanza ruzaba rukuvuyeho azapfa azize ibyaha bye nicyo ukoze nicyo nkoze mbwiye abanyarwanda n'abantu bose iby'imana yambwiye igisigaye umupira ni uwacu ubu tugiye gukina abantu bahame hamwe bajye mu kibuga bakine ubwo tuzareba nimba ikinyoma kizatsinda n'ibyo ari byo bizatsinda cyangwa nimba icyiza kizanesha nimba ikibi kizanesha icyiza nicyo tuzareba naho nasoreza hmm. adire urakoze cyane ku mesaje uduhaye ariko hari akantu kamwe nshaka kwibaza hmm. wavuze uti imana iturinze inzira y'imyaka itanu hmm. ariko ngo kandi ngo abantu basenge ngo ntabwo bazi ikiri imbere ahangaha yego ku imana iturinze inzara kuki nanone hakirimo ikintu ngo abantu basenge ngo ntago tuzi ikiri imbere ahangaha impamvu imana iturinze mm. um, um, ni umugambi wayo mm-hmm. no kugira neza kwayo mm. ariko ibi bintu imana ibikora kugira ngo twemere ko ari imana ibikora mm. ntabwo ibi bintu byitirirwa ntabwo byitirirwa umuntu nta n'umuntu wabikoze ni imana yabigizemo uruhare noneho rero impamvu impamvu imana ivuga ibi ngibi ibigira ngo ihwiture nimara guhwitura mm. ihwitura abantu baryama bagasinzira mm. akumva ko amashuri yiwe ariyo yabikoze mm. akumva ko ubwenge bwo bubikoze kuko iyo byanze imana igira ibikanguzo byinshi imana irakanguka mpaka igakangura abantu kugera kuri sitandari umuntu w'imana amenya ko ari imana ibikoze nicyo rero gituma imana ibivuga aba ari ukugira ngo tube maso yego nicyo mhm. adire urakoze cyane urakoze cyane ngushimire reka tureke n'iyo imvura ndabona itangiye kunyangiriza mm. <laughs> dusoreze aho ngaho mm. eh, kadusenga ibindi nyine wakenera ibirenze ibyo ngibyo yakubaza kuri telefone yawe ndayipiningaho hariya nta kibazo eh, mana turagushimye turaguhimbaje ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe rirakiza shyigikira umuntu wese wumvise ubu butumwa kugira ngo ahinduke kandi kugira ngo agukorere ibyo ugambira kuri twebwe aba ari byo biba izina rya yesu amen mm, ibiganiro byacu by'anakagaruka shalom shalom shalom